Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês, ó, o Duque já tá aqui, ó me, me olhando aqui. E rapaziada, dessa vez eu vou estar tá fazendo dele vlog aí. Então eu tô indo pra Joinville agora. Por, por, isso que eu tô falando meio embolado e meio rápido aí pra vocês. É isso aí, rapaziada. Decidi acordar cedo, mais ou menos. Acordar cedo não, meio que madruguei e dormi ao mesmo tempo, tá ligado? E, mas é isso aí, rapaziada. Deixa o like Mano, decidi acordar cedo aí. É, no meio do caminho. Segue Fui. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility, convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power Don't be f***ing sour, take a cold shower Scream until you're louder, work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just your downers I swear to God they all let me down I always... Bu galera já cheguei aqui num lugar, rapaziada Pô, rapaziada, não consegui falar lá antes porque tava muito... Eu estava muito corrido, tá ligado? tinha que sair rapidão porque meu pai tava me chamando. Eu vim aqui hoje, rapaziada, é, resolver, um, é, resolver um negócio com meu pai aqui, da obra dele aqui, então eu vim, acabei vindo junto aí pra tá filmando, porque, rapaziada, tá um dia bonito. E aproveitei aí pegar o sol aí para gravar um, uns time-lapse. Uns... E aí já é, rapaziada, daqui a gente vai pegar um, um negócio ali que meu pai tem que pegar e, e daqui a gente vai para Joinville, depois volta para Balneário de novo. É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve no canal, nem pedi like antes. Nem pedi like aí antes, porque tava muito corrido. Então deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente bater aí 28k aí no canal, rapaziada. Vamos ajudar a chegar a 28k ainda esse ano, hein. Ainda mês que vem, eu quero mês que vem, mês que vem. Mês que vem, eu acho que chega. Mas é isso aí, rapaziada. Chega os takezinhos aí. Vou estar tá fazendo um take aqui, nem sei se pode, mas vou estar tá fazendo. Foi. Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on hold Perception stuck in a vault I know that time can heal all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communicate Boa rapaziada, paramos aqui pra pegar a balsa aqui, mano Joinville aqui, porque eu nunca peguei. Então o vista aí, é, a vista deve ser muito boa. É, a vista deve ser muito bonita ali, rapaziada. Uma mulher me cortou aqui, mano, do nada, vendendo coisa. Mano, então o jeito deve ser muito bonito, tá ligado, rapaziada? Caralho, um carrinho aí, mas... O carrinho é da hora ali. Né? É, com o aerofólio ali, vai dar da hora. É isso aí, rapaziada. Tô falando um pouco meio gaguejando aí, que eu tô com muito sono, tá ligado? Então... Vai ficar meio, ruim pra eu falar, tá ligado? Mas é isso aí, rapaziada. Segue o steak aí e fui. Só, só vou botar, tá, deixar a voz tocando pra ver. Chega. Ah, ah. versátil, rapaziada, o vídeo foi esse aí, daily vlog aí, rapaziada, foi muito da hora. Esse, esse daily vlog aí ficou muito da hora aí, rapaziada, porque teve vários time-lapse aí, e várias coisas que eu fiz aí durante o dia. Então, ficou bem da hora, ficou bem dinâmico o vídeo. Mas se você gostou, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, rapaziada para chegar 28k aí. Vamos, vamos bater uma meta aí de 30 likes aí. Bora, porque o vídeo ficou muito bom aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!